No te olvides nuestros consejos. Va a salir todo bien. Eh, lo sé, lo sé. ¿Ya vas a entrar? Eh... Déjalo. Si está preparado, que entre. Muy bien. Pero antes... Ahora sí. ¿O qué te crees que es esto? Dickens. Ah, hola, bienvenido. Pensa rápido. Le das la mano, le entregas el currículum. Podría darle un beso. Currículum, tarado. Gracias. Toma asiento que ya te llaman. Hola. <laughs> míralo. Dale, míralo. No lo mires. Es el enemigo. No. Relájate un poco. No tanto. Vos sos mucho mejor que este pibe, ¿eh? ¿Estás segura? Y mirá, somos parte de tu imaginación. Así que vamos a decirte lo que quieras que te digamos aunque para mí este pibe representa una clara amenaza. No lo mires. Yo solo le quiero preguntar una cosa. ¿Qué tiene ese pibe que no tenga yo? Bueno, pero no sabes si le van a dar el puesto a él o a vos. Bueno, pero es para ir ganando tiempo. Bueno, mm, vestimenta empate. Barba al ras, gana él, pero porque no creo que le crezca. Vos tenés mejor currículum, seguro. Yo no tengo nada de experiencia. Bueno, pero sos más viejo, le ganas en experiencia de vida. No, eso me parece que no es bueno. Ok, me deprimen. ¿Querés una? Eh, no. Gracias igual, ¿eh? es buen pibe, no tenés chance. ¡Ey! Que mi hermano también es buen pibe. Gracias. Quedaba mal si lo decía yo. Creo que hoy se te va a dar. ¿Qué? Ay, ni mi propio cuñado imaginario me apoya. Ajá. Entiendo. Gastón, dice tu tío que pases. ¿Otra vez será? A casa. Chao. ¿Ya te vas? Disculpame